Elduna zazu eskutik, soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat, zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria Itxasargia bidean Babestu nauzu behar izan dudanean Inork ez bezela Zurekin lo hartzen nuen Nire egun iunetan Zurekin ametxe egin dut Gaur gauean naza zu eskutik Soik zuk dakizun bezala Gelitu dezagun denbora Gure begirada Ta saidazu belarrira Beste behin mese dezamama Zure bihotzaren zati bat Eramango dudala Zure begi urdinetan islatu dira nireak Mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan Baina orain ulertzen dut betirako ez garela Abesti zuretzako da abuela maitea pasa zu eskutik Soik zu bezala Gelditu dezagun denbora Gure begira da Ta belarrira Beste behin mese deza mama Zure bihotzaren zati bat Eraman godu dala La, eskutik soik zultaki zun bezala gelditu dezagun denbora gure begira da Zaidazu belarira Beste behin mese Deza mama Zure bihotzare zati bat dudala Bueno, arratsaldeon. <laughs> Zakagu denbora askorik hitz esteri gabe, ba, bueno, eskertzea honen atzean dagoen lantalde guztiari, batzu gainera espaldetik ezagutzen ditut, eta benetan, ez da normala lurralde batean hainbeste jende aurkitzea, urtez urte, ba hor jarraitzak gauzak antolatzen musika munduan, kultura munduan, besterik gabe eskerrik asko bertakoei, eta eskerrik asko zuei ere, ba, bueno, alde batetik zuen esku zabaltasunagatik eta eta beste alde batetik ba, ba giro sortzegatik eta eta bueno, ba gozatu ezazu, besterik gabe. <laughs> mataldiz aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua Egunakoeak baitira zurekin batera Zenbat aldi gonizuke kafe bat hartzeko dudan denbora Zenbat aldi zasmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat Zenbat aldi zentzungo nituzke zure ahotik gure historioak Egunakoeak baitira zurekin batera Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure harimak Ta amestuko dugu gauean, horrein dikelditzen zaiguna Egunako behak baitira zurekin batera Zurekin batera bat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudera. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat esango nizuke besteri gabe maite zaitu dela. Egunakoeak baitira Zurekin batera. Eko eta zabalduko ditu ezoa besarkatuz gure animak Ta amestuko dugu gauean Horain digelditzen zaiguna Egunako beak baitira zurekin batera Zuekin batera Eskarrik